này này grabe. Ito እንትኑ ደርቆ አይደለም አውድማ ነው አይደል? የለም ፋውንቴን ነው አውድማ ምናምን Thank you. ግቡ እስኪ ግቡ ግባ ግቡ ምንድን ገባ እስኪ ብኔ ግቦችን ቪዲዮ ላይ ያዛት ብዬ እኮ ትለቀቃለች። እንደዚህ ብዬ ሌላ ነው እባክህ፣ ሌላ ስልኬን አብራው እስኪ እኔን <laughs> ስልኩን አብራው ትንሽ አቧራ አለ ታውቃለህ። ይኸውልህ በካሜራ ላይ ነው የሚታየው። አይገርም። እስኪ አብራ እስኪ ከልጁ ጋር አንድ ላይ እስኪ አብራ። የኔ ስልክ በጣም ነው የሚያበራ የነበረው። የኔ ያበራል በጣም እውነት። ይህን ብታወጣው የኔ በጣም ነው የሚያበራው። ¿No? Vale, s o es o a 됐지? አብሮ ስንስ አጫብሪ አብሪ አረ በስመ አብ ስጪ ማን የያዘው እሺ ለጥቂ እሺ ይመቻል ለጥቂ ዴ ባውዛ ግን ያንተ እንደዚህ ይበራል እንዴ? አዎ እኔም እንደዚህ ነው የሚበራው። በዚህ ነው እኮ መውጫው። ምን ነገር አለ Wow, sí, sí, sí, una habitación, ¿eh? ለጦርነት መቼም ያችን መሽግ ነው መቼም ሳንቲም ነገር ግቢ። ማናት አልመለስም ያለችኝ? ማነች አልመለስም ያለችልሽ? ይኸው መኖሪያ ቤት እዚህ ጋር አለ። Mm. Eh? አየሽ አገኘሻ ቦታሽ ቦታሽን አገኘሻ ቀስቀስ ያለ ለዛው አይደል? በስመ አብ ትንሽ አገልግል እንደ ቻይና ባፍ የበላም ቢሆን ተርፋለች። መኝታ ነበረ መጫወቻ አገኘ ራጽም አለበት ይህ ነገር ቆይ ምንድን ነው ግን? መቃብር ነው ወይስ ምንድን ነው? <laughs> Yes. ይሄ በአስራ ስድስተኛው ክፍለ ዘመን በግራይ መሐመድ ነባዘ ለድንግል ጦርነት ጊዜ ያው የተለያዩ የታቦት እቃዎችን የደበቁበት ቦታ ነው። እዚህ እያቃጠሉ ስለነበረ ቤተክርስቲያን ሲያቃጥሉ እዚህ ቦታ ያው የተወሰነ የደበቁበት ቦታ ነው። ሌላ ታቦት የተደበቀበት ታቦት ወቶች እነዚህ እንትን ያለ የደበቁበት ቦታ በሚያቃጥሉበት ሰዓት ማለት ነው። ደስ ይላል በጣም ምን አለ ወደዚህ? ምንም ምንም ምስልክሽን ፈልገሽ ነው? ያው እዛ ጋ ምን ፈልገሽ? ልትጠጪ ነው? እቄሽ ነው። አረ እናቴ ማታ እርጥበት ነው እንጂ ውሃ ይታየኛል። እርጥበት ይታየኛል። ስሊፐሬ ነው ሁላ ያንሸራትታል። አሃ ውሃ እንትን አለው ውሃ ያንጠባጥባል። ኦኬ let's ታቦቶ እዚህ ነው የተደበቁ ከዚህ ወተን የፀሐይ ብራ እናያለን አይደል? Wow. ኧረ መላ መላ እስኪ አጥንት አለ። አጥንት የምን እዚህ ሀይቅ ውስጥ Parlament? Also, dingoyla, dingoyla. Açık konuşan Ağzına meyvesin dediler. Kevin yeterli demişler. Okay, Terrago bist du jetzt haben wir geplottet. Flying it up? You never trust? ሶስት በግ በልቶ ነው Wow, mira que huesos también. Mira aquí en el agua. Oh, uh, Joder, para aquí. Wow, ah, ¿no? Cuidado, eh, que hay resbala. What's casa in uh, Spanish? Frío. Frío. Huh? Frío. Frío. Frío. Frío. Frío. Ah. Frío Probably fridge came from. Calda? Ah. Calda? Seco? Ah, seco, uh, hot, I eh, mean. Hot. Ah, calor. Caliente. Caliente. Caliente, ah, frío. Caliente, <laughs> caliente. <laughs> Aladam kushamami. Ani kasa kasa? ቆየን እዚህ። አዎ እየወረዱ ወርደናል፣ ወርደናል። እንግዲህ እንደ ነሽ። እሺ He comido mucho. Yo le he dado dos mordiscos a la pizza. Bien. Es que me, las piernas me malas. Ya, no, pero tienes que intentar pisar todo dentro que puedas, nada pues Todo dentro y... Nada, no problema, deja pasar a los que ahí cuando haya hueco. Así ya estamos en el torrido No, no, deja pasar, les digo. No, deja pasar. Thank you. ደከመሽ? አይዞሽ። ኧረ ኧረ ታች ሰፈሮች አትሂዱ እናንተ አትሂዱ፣ ያች ቆሙ፣ ጠብቁ፣ ተረጋጉ። አንዴ እነሱ እስኪመጡ ድረስ እረፍት አድርጉሽ። ታች ያሉ እስኪመጡ ድረስ እዚህም አይደርሱም። እረፍት አርጉሽ፣ እረፍት አርጉ። የት ሄዱ? English.